Всем привет! Привет моим подписчикам, гостям моего канала. Девочки, огромное спасибо, как всегда, за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши подписки. Огромное-огромное вам спасибо. Я вижу, что действительно могу вам чем-то помочь, что-то развеять проблемки есть на вашем пути. И мне приятно, что есть обратная связь, что вы говорите, что оно резонирует видео. Желаю вам всего хорошего, счастья в личной жизни. Ну и, конечно, во всем, не только в личной жизни. Желаю всего-всего самого хорошего. Надеемся, что еще немножечко вот этих два месяца, и уже Надеюсь, что в новом 2021 будет немножко получше. Надеемся все на это. А у нас, девчонки, будет сегодня расклад. Ну, мысли, чувства вашего загаданного мужчины. И есть ли с ним будущее, конечно. Так, что-то резкость слабенькая, что такое. Вижу. Вижу и будем смотреть, потому что э, чувства и мысли в голове у нас каждый день э, изменяются, поэтому и не стоит загадывать на очень большое время, потому что расклады каждый день делаются. И человек, вы сами знаете, вчера э, вот даже о своем, может, и мужчине думала, убила бы его, но а ночь прошла, как-то успокоились мы, и на следующий день не могу, хочу, и все, хочу увидеть мне скучно. И вот такой, поэтому, поэтому у нас меняются характеры, меняются планы, меняются мысли. И поэтому лучше на вот так, на... Давайте смотрим на сегодня, какие у него на сегодня мысли, планы, планы что он себе там действия что-то изменилось в его планах и действиях, и чувствах или нет. И если будущее с этим человеком, стоит ли тратить свою силу, свою энергию, свою, свою красоту на человека. Так, мы будем сегодня работать на колоде Ленорман красивая очень колода. смотрите, и сразу вы, для вас, <laughs> гадаем для вас, девочки, девчоночки, для вас гадаем. И э, на, будем смотреть тоже и на колоде магия. Вот здесь вышел на дне у нас король мечей, мечевой король, девочки, мечевой король. Что-то, наверное, свеча отсвечивает и, и слепит. Король мечей, ну, мужчина немножечко такой... Ну, посмотрим, посмотрим, потому что это мужчина такие строговатые, ревнивые. Ну, когда если любят, тогда уж и любят. Они не будут изменять, не... Ну, а есть и... Ну, как, как все, как все, как все девочки. Мы не можем говорить. Посмотрим по, по раскладу. Так. лода. Давайте сразу и вы... Так. Ну и потом будем продолжать, девочки. Ну вот, по этой наслаждение пока вышли, да. Девятка, смотрите, девятка мечей. Он бы вас обнял, поцеловал. Потому, девочки, это не уэйтовские. Уэйтовская девятка мечей – это когда он э, делает, ну, ну, я буду и так говорить, что э, он, мы смотрим магия наслаждения – по Уэйту это другое, девятка мечей, что он от вас огораживается, делает какую-то стену, что-то он, э, страхи у него какие-то, что-то ему некомфортно. И, вот такой. А здесь, смотрите, здесь по-другому читаются, здесь мужчина чу, на чувства, Здесь мы берем эту колоду на чувства, Он бы вас обнял, прижал, любил. чувства есть, он хочет возле вас он хочет с вами нежности, он хочет вашей теплоты. Вот. Он может показывать на, на самом деле, что он холодный, но внутри его разрывает. И вот еще у нас четверка пентаклей. Смотрите, но ну вы сидите, вы не реагируете, вы уже даже, может, и не знаете, разочарованы, любит ли он меня, не любит ли. Но смотрите, он к вам на коленях возле вас и в целует вас и так, и сяк. Он, насла... он, он себе сейчас, вот его мысли, есть ли чувства, да, он, он в его голове вы крутитесь, он бы и две карты, что он бы к вам вот так прижался, вас прижал, никуда не отпускал. И здесь он возле вас на коленях, вы его даже и не замечаете. Ну, как не замечаете? Вы думаете, что уже все, у вас все охладело, охладело. но все ж таки, видите, у него есть э, в сердце у него есть чувство к вам, он бы хотел, он бы хотел прижаться к вам, не выстачает ему любви, теплоты, э, четверка пентаклей, стабильности он бы хотел. На самом деле по девятке э, мечей, э, о, смотрите, смотрите, карта выпадает, сердце, вот смотрите. На самом деле он показывает холодность, как будто, ну, король мечей там вышел у нас, что он показывает, что сильный, что ему ничего не надо, что у него прошли чувства, э, что, что он ничего не хочет. И вот здесь по Уэйту, если читать «Девятка мечей», да, о рождении, я боюсь, я не хочу, мне некомфортно, я лучше буду вот так в своем, в своем все это э, скрою и не надо, я переживу но в душе, в душе у него сердечко колотится, и мешала вот карты, выпало сердце. То, что говорю, сердечко его болит, чувства не у, у, утихли, девочки, чувства не пропали. Так, сейчас мы будем брать, я еще буду здесь дополнять, но хочу на Ленорман, возьмем сигнификацию. Здесь, девочки, есть две женщины и две мужчины. Женщины есть, одна женщина э, дневная, такая одетая, мужчина тоже с розой одетый, и другая пара обнаженные. Так, есть как вы хотите, или э, выберите себе, ну, лучше смотреть и, и, и, я буду брать сигнификацию на, на две пары, а вы лучше посмотреть, потому что одна другую будет продолжать. Понимаете, как он, он вас чувствует днем и, и как он страдает ли ночью, хотел бы быть с вами ночью. Будем брать эти, залучать две пары. Так, давайте выбираем вашу карту, одну, вторую и мужскую карту. И какие карты возле вас. Вот, выпрыгивает тоже лабиринт, запутанная немножечко ситуация для вас. Вы, ну, здесь я так вижу, потому что лабиринт выпал, что вы, может быть, и сейчас э, некоторые на расстоянии. Э, девочки, если э, можете смотреть, и как, если у вас нет еще мужчины, может появиться такой какой, какой к вам мужчина может прийти и для чего. Что, э, смотрите, будет наводить мосты. Смотрите, карты Ленорман э, прям прыгают. Будет наводить какие-то мосты. Сердце выпрыгнуло было и, и мосты. Да, хорошо. Ладно, давайте, приступаем. Так, ищем карты мужские женские, что возле вас, что возле... Так, вы сразу, девочки, выпали. Смотрите, сразу, сразу, сразу. Дневная женщина выпала у нас. Вы хотите счастья, благополучия, но чувствуете себя одиноко на данный момент. Так, ищем дальше. Дальше. вышел мужчина. Какие карты возле него? Дальше. Вот опять женщина вышла. мужчина, вот сразу вышел. Видите, девочки, как я вам сказала, даже могут смотреть те, у кого нет, которые... Э, так, давайте будем здесь разбираться. Смотрите, у нас есть мужчина-женщина и мужчина-женщина. Так, девочки, вы женщина, вы, хотите вы, вы хотите вы хотите изобилие, вы хотите женской, вы хотите вы хотите изобилие, вы хотите женской судьбы, вы смотрите на лилии, вы хотите уже для себя благополучия, спокойствия, наслаждения кого в данный момент. Вам грустно, одинокое. Но ну, хорошо, что вы это меч... А, вы смотрите и вы мечтаете от это, а, об этом. Смотрите, мужчина пара этой женщине но здесь идет, что будет новое знакомство. Если у вас нет девочки, мужчины, будет, э, смотрите, возле него ребенок, мужчина и письмо. Вы познакомитесь с мужчиной, мужчиной. Новый мужчина придет в вашу жизнь, очень романтический, будет вам писать очень хорошо, будет с вами общаться очень хорошо, будет вас, ну, будет привлекательный, будет очень общительный. Если вы, девочки, э, поссорились, так отношения идут на новые, новые, э, новые этапы. Он вам напишет, ждите его, он вам напишет. Этот мужчина, он даст о себе знать. Если вы... Ну, конечно, если вы, девочки, уже 2 года, его уже ругали, есть женщина, это не нет, тогда к вам идет новый мужчина. Если вы вот, вот два месяца поссорились, что-то у вас был какой-то конфликт, так он будет вам уже по-новому смотреть на вас и, э, и уже напишет вам, выйдет с вами на связь. Будет какой-то контакт. А девочки, э, вот те, что другие, другая пара. Вы ждете, вы наблюдаете за мужчиной, ждете, когда уже будет сдвиг, когда будет серьезность какая-то. Но он очень много скрывает, девочки. Возле него книга, мужчина не проиграется. Некоторые проиграются, проиграется, других, что к вам идет, что не смогут дополнять вашу жизнь идет новый мужчина, потому что вот здесь и э, у нас э, вы, вы ждете, вы ждете, у вас идет новый э, а потом будет добер. Очень сексуальная, очень хорошая. Он, он э, тащит цвета девочки. Он тому дикар говорит, ну, на бну и и ал, пал, вал, тема, давай, трусит все, горами вам тут, максим, сын, не потому что вы там будет вид, что бросали, он ходит, он ходит, там немножечко две обскрипт, э, и критро, э, и э, может беситься. sizin yeni yük комплект нужно говорить чинить будет ромский метода. будет ну, а будет и